hem tingut visita al Col·legi Europa de Sant Cugat, de visita educativa. Torna una matí a la Casa sola a lo 3, al Living Lab. Comencem a obrir la casa i eh, veureu el que hi ha dintre. Han vingut un grup de tecnologia de segon de batxillerat eh, i han vingut una mica a, a parlar o a aprendre sobre els temes d'energia i de materials. La casa està en plena funcionament i es pot veure tot el sistema funcionant i explorar com funcionen, per què funcionen, de què consisten i aquesta exploració de la casa, aquesta interactivitat del Living Lab 3 amb, amb els seus ocupants temporals, els seus visitants, això és el gran valor didàctic d'aquest uh, projecte. Tiene una cubierta que se abate para dejar pasar el aire. El que he fet és separar-los per grups. Li, li donàvem un dels temes per investigar el sistema climàtic, el sistema tèrmic, el sistema fotovoltaic, i ells tots sols han anat investigant cada tema i després se'ls han explicat eh, entre ells i nosaltres anàvem puntualitzant i, i acabant-los de, de corregir una mica, no? Y empezaré a hablaros de cómo está estructurada la casa. temes que es tracten amb aquesta activitat educativa, que són consensuats amb els professors, ja van una mica en la línia del, del currículum que ells estudien amb, amb els nivells de secundària i batxillerat. Així que el professor, quan ve, nosaltres sabem què han donat, conceptes de física, etc etc, al nivell on estan d'escola, d'escolarització, i aleshores aquí ho veuen des d'un altre punt de vista, aplicat amb els experiments que, que realitzem. La finalitat d'una visita educativa a una escola secundària, batxillerat o FP, e, és transmetre en una matí els ehm, conceptes bàsics relacionats amb l'agricultura sostenible i un estil de vida més sostenible. Trobem molt important que aquí vinguin de visita gent jove. És gent en plena formació que està oberta a absorber i conèixer nous conceptes de com adaptar un estil de vida a algo més sostenible. Penseu, viveu aquí, on es consumeix aigua i com es on es pot reduir a 0 litres. Aquest aprenentatge de pensar que podem canviar alguna cosa en la nostra forma de viure, en això és una tasca crec molt important també des de la universitat, d'obrir-nos cap a la societat, cap a, a l'entorn social de, de Sant Cugat i de rebre aquestes visites i donar alguna cosa a la societat on estem ubicats, diguem, en el nostre campus. Mm.